Hei igjen. I de to eh, foregående videoene så har vi snakket litt om eh, hva Flipped Classroom er for et eh, rart fenomen, hvor vi har forsøkt å knytte noen funn fra forskning om utdanning og læring til ideen om flipping. I denne videoen så tenkte jeg at vi skulle være litt mindre systematiske, og heller se på et utvalg av begrunnelser for å flippe, sånn som de typisk fremføres av flippeentusiaster i faglitteraturen. Jeg synes det kan være en eh, ganske interessant øvelse å forsøke å koble momenter fra både de definisjonene vi har sett på, og fra den forskningen vi har sett på, til disse begrunnelsene. Særlig hvis vi samtidig spør oss gir de grunnene mening i lys av det vi nå vet. En begrunnelse for å prøve flipping er at eh, når vi flipper, så utnytter vi teknologi som studentene er fortrolige med. Det er for eksempel ganske naturlig for de fleste av dem å bruke video. Og om vi som underviser utnytter video på en god måte, ja, så blir ikke video lenger en truende konkurrent til vårt undervisningstilbud, men et medium for vår egen formidling. Videre så kan man eh, se for seg at eh, flipping kan bidra til å forvandle laptoper og mobiltelefoner, som i en forelesningssituasjon typisk er liksom litt sånn fristende og ganske forstyrrende distraksjoner, til å bli et verktøy som fremmer læring, dersom de utnyttes eh, konstruktivt i læringsaktivitetene. En annen begrunnelse som dukker mye opp i en del av denne litteraturen, det er at eh, vi med flipping kan trekke opp de svake studentene. I en eh, tradisjonell forelesningssituasjon så er ofte den, eh, det lille som er av dialog, det domineres ofte av de studentene som i utgangspunktet henger ganske godt med, som er liksom litt sånn for seg, og som tar ordet når de lurer på noe. I en Flippa-modell så vil alle være mer aktive. Og studenter som ellers spontant vil delta mindre, vil lettere kunne lures utpå i dialog og felles problemløsning. Relativt ofte nevnt eh, av disse flippeentusiastene er også en idé om at eh, flipping øker kontakten og den direkte samhandlingen mellom lærer og student, og mellom studentene. En fjerde grunn for å flippe eh, er en som går igjen i så godt som alle fremstillinger av flipping. Og det er denne. Flipping tillater en større grad av personlige tilpassninger for den enkelte studenten. Hvis en student sliter med noe, så kan det være lettere å fange dette opp i en flippa modell, fordi læreren har en bedre dialog og flere anledninger til å observere og gi direkte tilbakemeldinger. Kanskje gir flipping også bedre anledning til å fange opp studenter som slett ikke sliter, men som trenger litt oppmuntring og veiledning eh, i mer utfordrende oppgaver. Så jeg har også lyst til å nevne en eh, femte grunn, fordi den handler om oss som eh, underviser. Eh, den går ut på at eh, flipping, ifølge rapporter da, fra flippere, gjør lærergjerningen mer givende og jobben mer gledesfylt. Det er altså ikke bare studentene som kan bli mer engasjert, men det ser ut til at mange mener at vi lærere kan bli det også. Og det høres jo veldig hyggelig og fint ut, spør du meg. Helt til slutt, så hadde jeg litt lyst til å nevne et par ting som antagelig alene ikke er gode grunner til å prøve flipping. For det første så bør vi neppe gå i gang med flipping bare fordi det er i vinden, og fordi vi gjerne er med på en fad for å vise at vi henger med. Antagelig så bør vi ikke flippe med mindre vi virkelig tror at flipping kan bidra til at vi hever kvaliteten på undervisningstilbudet vårt. Og med mindre vi også tror at vi forstår hvorfor og hvordan flipping kan bidra til akkurat det. Ei heller bør vi flippe bare fordi vi syns at teknologi bør brukes for teknologiens skyld. I UiTs strategi så snakkes det om læringsfremmende teknologi det er et litt rart begrep, fordi teknologi er jo ikke i seg selv læringsfremmende. Det går fint an å fremme læring med relativt enkel og ikke-digital teknologi, og det går fint an å forstyrre og ødelegge læring med veldig avansert og fjong og fin digital teknologi. Så poenget med høyteknologisk flipping det må jo være at vi tror at vi lettere kan nå våre pedagogiske mål gjennom fornuftig bruk av teknologi i en flippmodell. Enkelte gir eh, også uttrykk for at de tenker at eh, flipping kan spare oss lærere for tid og innsats. Det hører man sjelden ifra de som har gjennomført flipping. Ehm, de fleste som rapporterer fra sine flippeeventyr i litteraturen er veldig tydelige på at det ikke er mindre arbeidskrevende å gjennomføre et flippa classroom undervisningsopplegg enn et tradisjonelt et, bare veldig annerledes. Det er selvsagt legitimt å spare der man kan og jobbe så rasjonelt eh, som mulig, eh, men en god flippeøkt ser ut til å kreve relativt omfattende forberedelser og et gjennomtenkt opplegg. Ja, da har vi vært gjennom alle de tre spørsmålene om Flipped eh, Classroom-modellen, som vi satte oss eh, for å forsøke å gi et svar på i eh, dette kapitlet. Jeg håper at du opplever og har blitt litt klokere på hva flipping er for noe.